Metal Slug! Metal Slug 2 Mission 3 Start Salvação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterão dos Jogos! Hoje vamos continuar com Metal Slug 2! Hoje na terceira missão, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E vamos lá! Inscreva-se e ative as notificações para não perder meus próximos vídeos. Toma! Está para lançar o The King of Fighters 15. Será que terá algum personagem do Metal Slug? E aí, curtiu The King of Fighters? Então vou deixar aqui no card também a playlist do The King of Fighters. E cuidado aí embaixo! Pronto! Vou obliterar! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais Metal Slug? Então já sabe, não esqueça do like, hein? E vamos em frente! Opa, Secret! <laughs> Esses prisioneiros secretos ficam nos lugares estranhos, né? Não fazem nenhum sentido. <laughs> Abaixa muito, tira! Toma! Heavy machine gun! Olé! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! E agora, vamos para o chefe! Ejetar! Quando o personagem ejeta do veículo, ele fica invulnerável por alguns segundos. E esse é um truque interessante para escapar dos tiros. Ih, o que, está fazendo aqui, menina? Opa, Rumi Haikawa apareceu. Obliterar! É isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E... Mission complete. Até a próxima!